mon cahier de dessin de CP. J'ai dessiné la guerre de 39-45. J'ai dessiné les, des chevaliers et, et Star Wars qui se battaient. J'ai recopié un hélicoptère sur, qui était sur un livre. J'ai décidé une bouche de requin mais je l'avais pas terminée. J'ai décidé comment la fusée envoyait un satellite dans l'espace. J'ai décidé une guerre et, et, et c'est je sais pas quelle guerre c'est. C'est un robot il combat contre les sous volantes et androïdes. C'est une fusée qui va bientôt euh, sortir son satellite dans l'espace. C'est un train, il est en train de, de brûler par la cheminée. C'est le poste du pilotage du sous-marin. C'est la guerre des pirates et la guerre d'Angleterre. C'est une guerre avec des, plein de vaisseaux qui volent. Le drapeau qui est sur les vaisseaux, c'est pour différencier les équipes. C'est un train, il est en train de dérailler. C'est une partie d'une bande dessinée de Nemo. C'est à l'intérieur d'un vaisseau Star Wars. C'est une tornade et en même temps une guerre. C'est des pirates qui sont en pleine bagarre avec des Anglais. C'est un bateau des Anglais qui a explosé. C'est une pluie de météorites qui arrive juste avant la météorite et les, martiens qui sont dessus, ne savent pas ce que c'est. C'est une course avec des voitures et un circuit. Et voilà, mon livre est terminé.